ずっと一緒にいてくれるうん。さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。今日はですね、えっ、ー、と、まずなぜここにいるかというと、あのー、りょうちゃんの帰りを待ってます。で、 普段は、まあ大体一緒に帰ったりとか、まああの、どっちかが先に帰ったら駅にお迎えに行ったりとかしてるんですけど、今日はあの、一人で帰ってきてもらおうと思ってます。というのは、あの、ちょっとこのカメラをこうやって今やってるのは内緒にしてて、あのー、まあ、電話して、で、彼とお話しできればなと思ってて、 やっぱりその一緒に住んでるとなかなか聞き出せないというか聞きづらい言いづらいこととかもいっぱいあったりして彼とどういう会話をしてるかとかそういうのを、まあ、ここで見せれればと思っててでまあなかなか一緒に暮らしてると言いづらいこととかを電話でお話しできればと思って今回やりましたちょっと あのー、半分騙す形になるので、ちょっと心苦しくもあるんですけど、えっと、まあ、ちょっと今回はやっていこうと思うので、見ててください。それでは、行ってみよう。それでは、駅に着いたみたいなので、彼に電話したいと思います。緊張する。 しもし。もしもし。 <laughs> お疲れ様。うん。疲れた。疲れた忙しかった。うん、しいね、電話なんて。 <laughs> まあ、そうだね。 <laughs> いや、別に特になんもないんだけど。うん。なんで今日駅まで迎えに来てくれないのいや、まあ今日はちょっといいかなと思って。なんでだよ。 いや、なんか、あの、こうやってさ、なんか、久し、なんか一緒に暮らしてるとさ、こうやって電話することってまずないでしょうん。だから、なんていうか、で、しかもその、何付き合いたての時とかさ、一緒に住む前とかさ、なんか、ま、夜電話一緒にしてたじゃん。ああ、そうだね、してたね。懐かしいね。懐かしいね。 <laughs> なんで急に いや、別に何でもないんだけど。うん。いや、 <laughs> なんか、それ。 <laughs> いや、なんか、さあ、そう、なんかこういうの。うん <laughs> なんか、なんか、え、別にどうもしてないよ。どうもしてないんだけど。うん。いや、なんか、俺のこと好き当たり前じゃん。好きだよ。 よかった。何それ。 <laughs> いや、いやなんか。翔太は翔太は俺うん。俺も好き。 <laughs> いやこういう好きとかさ言わないじゃん普段えそう言ってるようんそうかな言ってないかな うーん、なんとも。でもなんかその、一緒に住んでるとそのありがたみとかはなくな、薄れてくかなとは思うかな。ああ、確かにね。うん。それはあるかもしれない。で、なんか俺ら別に真面目な話もしないじゃん、普段。 <laughs> そう、別に。 <laughs> ええ真面目な話とかさ、しないじゃん。 そうだよ、全然。そ、そっか。うん。だから、まあなんか、好きとか聞けてよかったな。うん。恥ずかしい。なんだそら。ずっと一緒にいてくれるうん。当たり前じゃん。うん、ありがとう。ちゃんも一緒にいてよ。いる。うん。 ずっといる。うん。何急にどうしたの何何でもない。けん喧嘩してもほっぽかないでね。うん。逆、逆にしようと思うね。いや、俺はちょっと、なんかその年齢に追いつかない部分が多いから <laughs> 多分まだまだ子供なんだけど。いやいや、そんなことないと思うよ。うん。 もうすぐ、もう公園の近くに行くよ。あ、ほんとじゃあ、うん。うん、待ってるね。はーい。じゃあね。じゃあね、はーい。あー、やばい。泣きそうなんできちゃった。 <laughs> いや、なんかこういうの。なんかこういう風になると思わなかったけど、なんか <laughs> あー、やばい、泣きそうになっちゃう。嬉しい。 嬉しいです。はあ、あ、ちょっと待って、もう帰ってきちゃうから。えっと、あのー、まあ、ちょっと最後に、ちょっと騙した感じにもなるので、えっと、彼にハグしてあげて終わりたいと思います。やっぱりいい人だった。本当に。大事にしなきゃね。 <laughs> あーだいま。おかえり。何なになに電話して、あの、普段の僕らの会話と <laughs> いろいろき、あの、やりました。 <laughs> もしこれが面白いと思っていただいたら、高評価のボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。やば。では、また。変なこと言わなくてよかったじゃん。よかったね。 いい子いい子。